بين الجسر والساحة الوطن عالي جناحه غادوا يمسحون اسمي بس كتبة المساحة عن الشعب يبتسم وبكل همال الأول أنا القفل عالغيرة مضيعة ومفتاحة جراحك دوري مسحول اسمي مسكت بدل بالساحة